en hy sal antwoord vra en hy sal gee hy laat ons vlieg met darens vlerke hy bedaar die storm see self in die donker dieptes sal sy hande om jou vou vir almal wat moeg oorlaai is hy is ons vader hy is sy liefde deur ons skyn as ek staan in die oorwinning van sy woord wat in my bly laat die vrede van die hemel oor die aardse vlaktes reën as ons saam sing met engele en sy wonderlike

om op aarde te verteenwoordig in sy heil Vaar my hart asof ek lê dit nie terug vo